subscribe στο κανάλι Deolol, κάνετε like και χτυπήστε το καμπανάκι για να λάβετε τα ενημέρωση. Τίνκι, τινγκι. Σε θέλω κι ας μην ξέρω που θα βγει ούτε καν Ξελόγια σε μ' απόψε που τα βλέπω θόλα Να φύγουμε μαζί θέλω να κάνεις το παν να σαλίτης και εγώ να με μάτα Τα διαμάντια στο κορμί της είναι όλα τα λεφτά Της αρέσει να μαλίτης και εγώ να με μάτα Έχω κόλλημα μαζί της δεν υπάρχει πουθενά Της αρέσει να μαλίτης και εγώ να με μάτα σε απόψε που τα βλέπω θόλα Θα φύγουμε μαζί θέλω να κάνεις το παν Κουστάρω να σαλίτης και εγώ να με μάντα τα διαμάντια στο κορμί της είναι όλα τα λεπτά. Της αρέσει να μαλητή. και εγώ να με μάτα. Έχω κόλλημα μαζί της δεν υπάρχει πουθενά. Της αρέσει να μαλητή. Κι εγώ να με μάτα. Της αρέσει να της αρέσει να αναλύτης Κι εγώ να με μάτα Μάτα Σε θέλω κι ας μην ξέρω που θα βγει ούτε καν Σε λόγια σε μ' απόψε που τα βλέπω θόλα μαζί θέλω να κάνεις το φαν Στάρω να σαλίτης και εγώ να με μάτα Τα διαμάντια στο κορμί της είναι όλα τα λεφτά Της αρέσει να μαλητής και εγώ να με μάτα Έχω κόλλημα μαζί της δεν υπάρχει πουθενά Της αρέσει να μαλητής και εγώ να με μάτα Σ' αρέσει να Και εγώ να με μάτα Σε θέλω ας δεν ξέρω που θα βγει ούτε καν Σε λόγια σε απόψε που τα βλέπω θόλα Θα φύγουμε μαζί θέλω να κάνεις το παν Κουστάρω να σ' και εγώ να με μάτα Τα διαμάντια στο κορμί της είναι όλα τα λεπτά σ' αρέσει να μ' Και εγώ να με μάτα αρέσει να μαλυτείς Κι εγώ να με μάτα Της αρέσει να μαλυτείς Κι εγώ να με μάτα, μάτα Πόσα χρόνια δουλεύετε στο Adams? Χρόνια. Ναι. Καμιά φορά φαίνεται μια αιωνιότητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν δουλεύω ούτε κανένα χρόνο.